o good morning, anche se direi più eh, buonasera perché qui sono le 4 meno 20. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente, o oh, semplicemente David Lynch. It's uh, January 29, 2022 and it's a Saturday here in Naples. 39 Fahrenheit, around 4 Celsius.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 E ovviamente nella maglietta a mezze maniche c'entra nelle pratiche. Uh, per quanto riguarda i pensieri del giorno, sì, eh, allora faccio il video, eventualmente lo faccio sempre separato da questo. Anyway, as it just see from the window, e anche dalla quest'altra bellissima inquadratura. Today we have, we have those beautiful blue skies, really beautiful, and golden sunshine, guarda come luccica, really golden sunshine, all along the way. Along the way ovviamente qui già, cioè nel senso già c'è stato along the way perché ormai tra un'ora e mezza ci, ci avviamo alla serata, quindi bene in questi casi che dire nulla da dire, bene così. Said this. So, from the mythical wind, with the colored curtain, uh, sublime oggi nulla da dire, and it's uh, green. roller shooter behind me on the top or in the shot and finally for my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Ever! A eh, great day in all the people, follow the channel, the reports. Un saluto veramente a tutti, mi raccomando, video sui pensieri eventualmente sempre separati da questi. So again have a great day in all these people, and everyone too.